C-Safe Cold Chain and Training Module amna kananga cold chain kachunga nunglanga akwalani ngapieta akwa amta tieta kasalam danieta and cold chain ne nama nunglanga akwalya kwampulya tamta ta ningipin nungukure nama kwampulya maganamta ta yentlanga wanmamalya kepente nama kwalpanieta nungu ninga manja cold chain nanga ena kiwa nama amalaklanguya nungua kiena manjena cold chain nungum data kenama nungkula ngokwalya aninga pieta oko kwalpana manja aninga pieta ok narieta wan mamalya angpulwatama En manja karpuranga ngakuru ega pretetena mena cold chain ena ice slurry nungkuwa ngentena memteke na akli na khola pia akna aningapa aka engputta aka ngalang epina lita katrche chungna ma kachung akna slur cold kongonje chiniata koyepenam langa achurungka aka akwala upura tenena temermara koyepenam makarawa ice shaved ice, oka, bags, akanum, ice cube, aninga bena, nara, ningena yusumtama, atruana block, akanaisa, magada, a temperature, data sheet, aqua pen. Nga prakana rak bakan kula, kajire narawa, ok ngalanga lead kajire na, grinsim den akana, sanitizer ma. Kena manjakana akana kangatnya ma yarnga chemsa kampera klinieta. Ngak kena akana slurry apya karbi pakada men aisa aulia pam pakada makata. Kia meneno pura apya karpia pakad ice makadwea aulia pamakana. Yantlanga akan kula 3/4 nalyang purkunama. Kerengkena temperature akan nanga slurry akan thermometer kena manja kena makana ulara 2 atau minus 2 degrees Ara pakana ngek pakai chung man slurry ikil kaja pi ngar ko mena Akwalya akol ikil kaja manja pi apa pun akwalya rak pa kerik na maninge na kamparak pa ikil amru ko na ma ekena nungua kachire na ma apa pun akwalya achurunka minja, akwa mulkwa merah. Ako koya ito nama slur manja warinju ya. Nara Naralal ma, awan kamiera ya akwalya mena keng mant maka. Koya potnya menunglang akwalya akan manj slurry na akan manj logbook. Emiempe nakan akwalya kaya po ito nama marawa. Kereng ke nam taka kan akwalya arawa kwampulya ma slurry manja nara ampichang ma. Ketrena akan leda. akana amtata kwampalieta nungu ngowa karpurang kan akan temperature akan nang slurry ak akan temperature amta kakan nang akolya yulya pa mandyawa karpurang kan ngowa karkara nakana temperature yulya pamlanga awa akan manja data sheet Kereng namanya akan temperature akan na slurry, kaya poche na thermometer, arawa akan manja akwa, aka kelal kena kucina 30 seconds. Akan na kwampulya awan kamera akwa manja, kacunga ikakulya kucinia takana, akum tumtua, nea markana makana. Akan temperature kodena manja awan karamua umpa narmanje pina 2 degrees kempa ningkena kaya potnya ma awan ka popun ice ako no slurry akwa kurkulya kaitina ak nganinga kereng kena ma akana temperature kereng na manja kan temperature akana akwala atini pa olya pa akwala kereng kena ak nganinga kol nganinga kumda kereng kena aterbra matarkan mera akan manja akwalya ngalang manji in malakpa kacungan nungkwa perangan niat akana Kerengkenan kenan temam dan rajirauma akan wampulima kena sanitizer manja kampakan dan kaya pocina mama koroa imi akwalanga nga. kelala kena kena 30 seconds Pia kana kwalya ngalang temperature kering na manja 2 or minus 2 kaya nama. Karkara na akan temperatures akan manja data sheet. Kolorokoji ya akwalya arpaja sleriwa. Koloratna ilyapa manjawa kecikim tenep nakwalya ngmatar kamera ngalang manja amalakpa. Nganya manjarakpa nara angarkumma akwalya kerpurungkana akana temperature kwampulya tamtata. Kiena manja ena cold chain. Nungua kerengna manja kena akwalya kerengna mengalanga temperature aninga pieta ampa kemurua. Narma nyungua arangka mo kokure cuma kena pia manja kena temperature kampa kena kwalya aninga kwampulya ma angketar puya kampura keng mantama. Kuente na kwa kwalya, epe nungwa ngorgo munama, akwa ampar ngana nungwa ngesalam tangama. Kerkerena amta kakena akum tum tua akan manja logbook. Nungku kuem dana manja o kerkerena man labela amta kaken man packets akwa bag. Nunggu anang kakak rumah mamta kaken nang baga akwa emiyembe na akwa ya akena. Nungku epina nunggu kurang ma akwa mamparngan maranga akan namkulo ya am tata makan akwalya. Kuampulyata amtata, akaningapiata nariata Kaya Kayapatnya manja kuala, arawa slurry, akwa cool room manja, akana kacema under four degrees. Aningapa kena, pi akana, akwalya, awan ngapa, mamang palmen marnga soldier stacking ena na pa ba ngum da ko kum na ma akwalya ko chunga akan akwalya ikoya pa chinye ya truck manja ngalang manja cool room ena na ko kulya ko ma soldier stacking ko na thick layer akan na ice an ngarau manja coola kampachangatnya akwalya akan nang slurry akwa akan akwalya ko akan manja ice Kempera kokumena aisa karawara manja Pia, ngak prakna manja kokumnama akwalya aisa akwalyak aisa. Kena mngawa kaiwe kumro kulitnya manja. Kenja mengawa akwalya akokumena aisa. Akwalya aisa akwalya aisa akwalya aisa yentlang akan kula prukunama. Pia kaya poitin akan kula akan manja cold room nara alalakama mamor manja. Ani ngapa akan kula kamta tekeniata akan akwalya mapapun manja maranga. Nungkua ngentena ma gefrisim tenam filida kaya potnya ma akan manja refrigerator. Kaya potin fillets amta kakan manja sip lock bags kecerena arara aqua kesilim denna nar manja grab dena akana cling wrap manja Philips aninga pa kwambulya ma fridge manja mambor maranga kesalam denieta Aku nar manja ke freezem dena Emper kulimuta akwalanga awan kamiyara aninga pa kwambulya ma Nungu kurgna manja akwalyu Tu tuku akana akwalya neng mandama angupina upuran mienama makan menpa makana mamilya mariat nama eng manengruwa jama ena akwalya kena manja kerengna manja ara kwakana yukurena nungu ninge nungwa tena ma nunglang man business nungu kening mit na ma kakra ma keju na ma kasalam tena ma aninga pa ananga nariata wan ma malya ang pulwa tamaka nanga ena nungu kiwa na mga food safety requirements kengiracha cold chain akan nunglang warga, ningiena ma kacung akan okwalya aningapa apa ok amdata kwamplyeta angko popuna ma akan cold chain ena emik pia a fishing business nungku angkopopo nama ma ma akan nanga cold chain Kena manja aninga poya kamba nukla customer sa kepente niat karang niata aninga pau kwalya aka naria ya ta wan ma malwan ngar perang peluatuma. nungku ngentena man kereng na manja kan pirio amna kan nanga filleting fish nganingka kereng kena nengka kakrom yata